P K S blog channel हमारे ऑडियंस को स्वागत है तो देखिए दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी बस पे और मुंबई के जूहू चौपाटी समुंदर घूमने के लिए तो इधर का नज़ारा देखिए कैसा है और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें काफ़ी मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छा लगेगा तो हमारे ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहें अभी सिग्नल पर हमारी गाड़ी खड़ी है और सिग्नल खुलेगी हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो इधर का नज़ारा देखिए कैसा है और कमेंट करके बताइएगा कि नज़ारा कैसा लगा तो आज इस वीडियो में सच में बहुत मज़ा आने वाला है और इस वीडियो को पूरा देख के बताना कैसा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें हमारे ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहें सब टैक्सी वाले खड़ा है वो सब भी अपना ऑडियंस के लिए और देखिए खा काफ़ी खूबसूरत जगह है अभी हम लोग ब्रिज पे जा रहे हैं समुंदर का दरिया देखो कैसा है उसी के किनारे से हम लोग गुजर रहे हैं और यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं जाने के लिए बने रहे हमारे ब्लॉग चैनल पे और एंड तक ज़रूर देखें अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना तो दोस्तों हम लोग फाइनली समुंदर पहुंच चुके हैं और देखिए ये इसका नाम दीपक है जो चश्मा लगाया है और देखिए हम लोग जा रहे हैं समुंदर की पानी की ओर तो आज बहुत मज़ा आने वाला है देखिए ये सब देखिए एक वीडियो सोलो मौसम का बनाने बना रहा है और दीपक है और सुरेंद्र देखिए पानी की लहर कैसी है और बहुत मज़ा आने वाला है देखिए उधर नाव चल रही है और यहाँ पे लहर बहुत कम आती है देखिए हमको तो डर भी लगता है उधर जाने में मैं तो दूर इधर से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ पानी बहुत और और खर्रा पानी है जींस भी हम लोग का भीग चुका है और पूरा कड़क हो गया है पानी में जाने से देखिए सब फ़ोटो खिंचवाने आया फ़ोटो खिंचा रहे सब देखिए काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है और इन लोग को देखिए क्या कर रहा है सब <laughs> तो हेलो दोस्तों आप लोग भी मुंबई आएंगे तो इधर देखिए फ़ोटो इन लोग खिंचवा रहे हैं <laughs> दोनों खड़ा है ये है हम तो हम लोग नाव में जाने का विचार था लेकिन डर लगता है बहुत इधर देखिए कितना पब्लिक देख रहे हैं आप लोगों को और बहुत सारा पब्लिक है और अभी हम लोग शाम के टाइम में आए थे इधर और शाम के टाइम में क्या होता है कि पानी बहुत कम हो जाती है और इसके कारण से तो इधर पूरा पानी रहता था पहले सुबह का टाइम में पूरा भर जाता है देखिए इधर पूरा खाली है सिर्फ रहती है इधर बालू जिसको बोलते हैं तो देखिए देखो इन लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और वो जो बिल्डिंग देख रहा है दिख रहा है वो अक्षय कुमार का शायद उसी फ्लैट में रहता है सेकंड फ्लैट में तो इधर अक्षय कुमार का भी घर है अगर कोई आना चाहता तो उधर भी देख सकते हैं और हम लोग उधर अभी नहीं गए हैं जाएंगे हम लोग उधर फ़ोटो खिंचवाने खड़े थे और देखिए फ़ोटो खींचने वाला आया तो हम लोग सोचे कि चलो इसी एक एक सोलो मौसम का वीडियो भी शूट हो जाए और तो हम लोग शूटिंग किए ये देखिए हमारा सुने सुरेंद्र जी है और ये फ़ोटो खिंचवाने में बहुत आगे है चश्मा भी दूसरे का लिया हुआ है <laughs> और देखिए इधर कितना भीड़ है बहुत बहुत इधर भीड़ रहता है और आज हम लोग शाम को आए हैं सुबह को और भीड़ रहता है और पानी भी ज़्यादा रहता है सुबह को शाम को पानी कम जाता है और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है कितना पब्लिक है इधर और इधर सब वीडियो बनाने और फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी बहुत यूट्यूबर आते हैं और देखिए कितना आगे तक चला गया यार हमको तो उधर जाने में भी डर लगता है पता नहीं इन लोग को डर लगता है कि नहीं इन लोग को हमेशा आता रहता होगा और हम लोग तो ड्यूटी करते हैं हम लोग को टाइम मिलता है तभी आते हैं दिवाली में छुट्टी था इसके कारण से हम लोग सोचे कि चलो एक ब्लॉग वीडियो बना लेता हूँ हाँ तो यार अब बहुत मस्ती हम लोग किए हैं और अब हम लोग जाएंगे रूम वापस तो वीडियो अब हम लोग एंड करते हैं लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ नाश्ता कर लेते हैं तो देखिए दीपक और सुरेंद्र जी नाश्ता करने बैठे हुए हैं और हम भी बगल में तो हम लोग नाश्ता भी कर लिए हेलो दोस्त आज हम लोग तो बहुत मस्ती किए हैं और नाश्ता भी कर लिए और अब हम लोग वापस बस पे बैठ गए और हम लोग जा रहे हैं रूम तो अब हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं आप वीडियो में अपना एंड करता हूँ और मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा तो चलिए थैंक यू